Cosa rappresenta per voi la luce della lanterna? La gioia nel mio cuore ogni giorno. La gioia di aver fatto la promessa scout. La gioia di far ridere le persone. La gioia di quando aiuto qualcuno in difficoltà. La gioia di aver fatto la prima confessione. La gioia di stare con gli amici. La gioia che viene portata nel mondo. La gioia di rendere felici le persone. La gioia di aiutare qualcuno bisognoso di te.